確かめてからよちゃちゃちゃつまんないレニー食べ物を取ってくるわねそうね今回は少し遠くに行くから3日くらいかしら3日そんなにもしお腹が減ってたまらなくなったら自分で取りなさいえー、自分で無理だよレニーあなたはね もう子供じゃないの心が強くなればあなたはもう大人のドラゴンになれるのよ大人のドラゴンなんてなんなくていい言うことを聞いていい子にしてないと美味しい食べ物にありつけないわよコニー 敵は取ってやるからなうわああれ俺どうしたんだろう何も思い出せない僕を殺す気だなドラゴンごめんちょっとびっくりしたんだ 君一人あどっち腹ペコ腹ペコ腹ペコペコ自分で食べ物取るしかないぞ取るぞ取るぞ取るぞ取るぞ金の実金の実金の実金の実 <laughs> 力を合わせてガリガリガリ完全完璧大成功できると信じて Try Try Try どんなことでも乗り越えられ エニーあなたたちは仲良くやっていけそうねどうしたの母さんまた人間にやられたのレニー早くここから逃げなさい当たったぞやっと見つけた今度こそ仕留めたかやめろ待ってこのドラゴンは悪いドラゴンじゃない やっぱり人間なんて聞いてレニー私の可愛い子人間を嫌いにならないで人間は私たちドラゴンを恐れているだけなの母さんちゃんと分かり合えればいつかは仲良くできる日が来るわだから あなたは人間と仲良くできるドラゴンになりなさい。やっぱり人間は嫌いだ人間は悪いやつだ分かったじゃあ倒しに行こう母さんをそんな目に遭わせたやつを いたぞはいこっちだただいまドラゴンの肉は高く売れる運ぶぞ待てこのドラゴンは渡さない坊主どかないとひどい目に遭うぞどかない俺のばあちゃんは言ったお前にはあるか絶対に譲れないものが俺にはある Terima kasih, Agati. Dari seorang yang mengurut 僕は人間が嫌いだでもいつか友達になれるかな